Firstly, I'd like to say hello to my latest subscriber, that's Legium Ete. There have been a few others, but I haven't got their names at the moment, so they haven't shared their names, so I, I don't know who's actually join, but there's a few others as well. So I really do appreciate all of you. Subscribe to Michelle. I hope you find it useful and I hope you find it enjoyable too. As well as that, please check out Saul Bostidon Academy, which is a free Facebook group where you can uh, find out all you can about how to do advanced videos in Doodly. They are doing lots of advanced tutorials, so if you want to check that out, please do so. As well as that, you've got my channel, which is Design and Create, which has over 16,000 assets even, well there's even more now because I've added some more recently so if you want to check them out please do so um, you have to join my group and then you have to direct message me your email so I can send you the password if you don't direct me the email, I won't send you the password. And I've told all my members not to send the passwords to anybody else. So you've got to send me your email. And that's for security reasons because I've had people destroy my assets before in the past when I was on another group. So that's why I'm doing that. As well as that, please check out my channels on Roku and Amazon Fire TV. There's Tony's Music TV, which is 1080p, and TMTV, which is 720p. And I should have some of my videos off my YouTube channel. And they will be having some new videos coming very soon as soon as I can get a chance to do them. I will be doing some new animations using Create Studio Pro so uh, you can check them out on there in the very near future. I will let you know when they're there. Okay, as well as that, hope you enjoyed the video come up. Have a great day, stay safe, and thank you for watching. Thank you.